さて原さん、うん、ちょっと今日は雰囲気が違いますねちょっとね、うんえー、ロケーションが変わりましたロケーション変わりました人んちです人んちついに <laughs> 人んちに来て撮るようになりました大丈夫かこれ <laughs> ねタップ で原さん一つ目ですけど、うん、ちょっと初めてねプランニング会議っていうあの企画会議ネタをあの持ってきましたで事前にあの、うん、まだ見てないかなと思っていや見てはいるんだけど <laughs> 一応ね15本ぐらいねこんなことやってみませんっていうのをあの箇条書きにしといたんですよ。でもう一つずつ言っていくんであのそれに対するリアクションをもうサクサクとこれは 返してもらえればなと。一つ目は鉄拳プロジェクト主要メンバーを集結させて、うん、開発裏話や個々のパーソナリティを丸裸にしてしまえと、うん、でまあ彼らもあの表に出てきてないメンツ含めで、うん、あの癖の強いメンツがいますんでそろそろちょっと表に出してあの丸裸にしたいなと、過去から思ってましたんで でなかなかちょっとね大勢集まるわけにはいかないんで23人とか34人とかいやまあ45人かなうんちょっとスペース大きめの45人ずつぐらいでいやなかなかなやっぱりいっぺんに10人とか15人とかやりたいな本当ね、うん、面白いですからねあのいやこれそこれいずれやるべきじゃない、うん、前言ったようにあの意外と出たがらない人も多いんで、出たがらないとかむしろ嫌みたいな、うんうん 開発というそっちも多いんですよ。多いですね、うん、なんでただどっかでやんなきゃいけないって言っててやってきてないじゃない。さすがに10年どころかやっぱり20年選手みたいな人もいるし、まあ、俺が一番長いんだけど。まあそれでももう20年とか15年とか平気でいるんで、うん、そういう人たちは一回ねちょっとファンの方にあこういう人たちが作ってるんだって分かってもらうためにも 特にみんながあんまり見ない意外とねだから企画とサウンドの人とか見るけど、うんうん、ビジュアルデザイナーとかそのプログラマー、ね、エンジニアとか、まあ、見ないと思うんで、うん、いいねこれはそうどっかでやりたいです2つ目はこれもあのプロジェクト関係ですけど鉄拳プロジェクトの最強プレイヤー決定戦をやってしまえとこれだけど、みんなが持ってる以上に、えっ、ー、と 昔はそうじゃなかったんだけど、うん、俺がやっぱりこうここ特に10年15年ぐらいかなか27年8年ぐらいのうちの15年ぐらいは割とこうアーケードのトッププレーヤーを、うんうん、あの日本だけどね割と組み込んでゲーム作ってきているので。もともとお客さんだし大会でも活躍してた人たちも多かったわけじゃない。 だからそそういうその元プレイヤーみたいな人が強くて勝っちゃうだけだからあんま面白くないんじゃないあ本当ですか、うん、でもなんか一応久々にあの人見たみたいな <laughs> こうゴロゴロ、ね、こうそうそうそうあの年配プレイヤーからの <laughs> 感想が集まるだけな気がする、うん、うん、なるほどであとはですねえっとこの間あのほらえっと格ゲー連合会でしょあそこでお宝やって鑑定団で あの企画書見せあれ受けてたねそうやっぱ評判良くてああなんかちょっとあれあれね結構あの後キーワード検索ついたみたいだけどもうなんかこうこうね茶番みたいな番組コーナーとかいや情報欲しいのにこんなのいらないよって最初思ってたけど見たらめっちゃ面白かったみたいなコメントが多かったのであれいいねそのあんまり期待感ないのに、うん、ああいう爆弾が出てくるっていうのは、なかなかいいギャップだったね。 <laughs> うん あのクイーンのガチのサインとか、いやあれひどいでしょ <laughs> お宝ってそういう意味じゃないから、ねいやだからあのアークシステムワークスの石渡さんって、うんうん、あのすごいクールでねクリエイター気質でかっこいいんだけど前から気づいてたのよ俺 <laughs> 俺あのねギルティギアのパブリッシングとかもやってるじゃないだからと結構距離は近づいてるわけじゃない 森さんというねブレイブルの森さんがいて、うん、まあ言うたらギルティギアの石渡さんみたいな感じじゃないで俺石渡さん前からね天然だって思ってた <laughs> あれこの人ひょっとしたらちょっと天然入ってんのかなと思ったんだけど、まあ、そこで証明された形になりましたねすごかったですね、うん、あれめっちゃ面白かった <laughs> 前何回かやったあの鉄拳の極秘データああこれは久々にやりたいね、はいうん、でまあリージョン別に あの使われてるキャラとかいうシンプルなところからでもいいし、うん、あとはこうちょっと深掘りしたデータとかもまたちょっと改めて、うん、まあ期待してる人も結構いるんじゃないかな、結構好評だったんでまたやってあげたいなっていうのがあります。であとはもしも原田が2を作るならっていう企画で、まあ、名作の愛すべきクソベゲーで1個しか出てないタイトルっていっぱいあるんでその中から俺だったらこれ2作るなっていうクソゲーをちょっと原田さんに語ってもらうとかね。 いっぱいあるじゃないですか1個しかないやつ本当に本当にクソゲーとして認められちゃったから2作ってないっていうあのいやそういうことじゃないんだけどね <laughs> 業界はねどんなクソでも売れたものは作られることもあるし、うんうん、どんなクソでもさ売れなかったクソだろう関係だからね売れなかったものは作られないだけだし結局そこ ねあの発売したいというまあシーズというかあの、うん、逆に言うとその作り作り手とか売り売り手のニーズみたいなものだったり買い手のニーズみたいなものがのどっちかが存在するかどうかでしか決まんないので、うん、いやあのあれをあえてねやろうよっていう人が出てこないタイトルっていうのはクソゲーですらさない可能性もあるわけだですね、 <laughs> うん、でも本当にクソゲーって言われも大体あの 評価とは関係なく、売れてたら割と出ますよね次は、うん、ただ最近クソゲーの意味合いがちょっと変わってきてるじゃないですか、うんうん、そうなんですよねあのこれは世代でやっぱり捉え方は違うと思うんですよだから我々なんか愛すべきクソゲーって言ってるけど結局言うたら失礼やけど昔のあのゲームなんてなんか実はクリアできないようになっちゃってるとか、はい、バグってるとかあのこんなもん気づくかいとか不親切とかっていう理由でほとんどが実は 両芸っていう言葉さえなかったというかないんですよ、ね、意外とクソゲー多かった、うん、ほとんどがクソゲーと言ってもいい時代だったでうんで、今は違うじゃないですかそこそこのクオリティ当たり前でクソゲーって本当にやばい意味での、うんうん、なんか課金誘導がひどいとかうん、かそういうことをなんか発売日からオンラインのサーバー落ちてて遊べないとか、はいはい、そういう強化でのクソゲーなのでなんか。 愛すべきところがないクソゲーみたいなのも結構あるうん、あるから世代でちょっと捉え方が違うかなこれな。うん、そうですねまあ、2を作るならはまあ割と考えたら多分出てくる面白いかもね、うんうん、原田の勝手に発売日予測これはちょっと危険なゾーンに入るかも分かんないんですけど危険だね <laughs> 例えばストロー分かる分かるタイトルもあるから、ね、俺そうそう まああちゃんの続編とかあちゃんは読めないねちょっと、読めない、うん、ちゃんは読めないよ批評はしないでいいので、うん、もう想像つくじゃないですかこの間もねちょっと青木さんもちらっと言ってたけど分かるタイトルはもう分かるよ大体わか分かるどころの騒ぎじゃないから、うん、だからでもばあちゃんだけは読めないな、ストロークはもうなんとなく分かるいやまあ俺はわかる分かる分かるよ絶対分かる、うん で聞いたわけじゃないですもんね自分でそんなだって直接発そそれおかしそんな情報リークするわけないじゃん、ね、相手が、ね、でもでもさあの君らねあのご近所の誰々さんが毎朝ねこう出勤する時間が分かってたりとかさ、うんうんうん、同じ例えばスポーツやってる人だったらライバルチームがどんな練習してるとかさ知ってるでしょ大体、うんうん、そういうレベルでそういうことですよね 分かっちゃうだってなんかほらそれは外れたことはないよもちろんプレイヤー界においては原田さんは他社の発売日を知ってるんじゃないかと思ってる人結構多いんですよああでも逆みたいだよなんかそうですか、うんうん、僕はなんかそういうコメント原田だったらどうせ知ってんじゃねえかっていうどうせ知ってる知ってるに決まってんじゃんって分かるに決まってるでしょそそれは分かるって話ですもんね なな何年このジャンルやってると思ってんのよ、ね、だってだ聞いてるわけじゃないっていうのをちょっと誤解してる人結構多いんで、うん、あ直接聞いてたらまずいでしょそうなんですそれはうちもやんないし、向こうもやんないですよ、うん、ただお互い分かりますよねっていうのあるわけですよちょっとここお互い避けませんみたいな空気はいろんな情報からやっぱこうにじみに出るし、お互いの態度で分かるわけでしょ、うん、なんなら忙しさで分かるわけじゃないですかそうですね うん、あれなんか毎毎年この時期に一緒に飲みに行ってたのにいやもう今手が離せなくてってあそうですよねっていうね、うん、そういうことですようん、トリオザ原田とかっていう企画それ何これはえっとねただ単にあの竹虎さんぐらい結構あの雑に扱ってるじゃないですかいや <laughs> うちらちょっと竹虎さんの扱い雑すぎるでしょそう <laughs> 後ろでたこ焼き焼いてるおじさん化しちゃってるからいやそれどころじゃないあの人最後習い物やってるの竹虎さんですよそうそうそんなことある声優声優さん声優さん最後皿洗いしてるんですよこれどうなってんのかなってそうなんですすごい手伝ってくれてて丁寧に1回ぐらい扱いましょうっていう回ですね、うん <laughs> 日頃の罪悪感が <laughs> 生んだ企画そうそう一回やんなきゃってやつです